Calma aí, mano. Calma, mano. Que violência, rapaz. Violência. Toma, filha lá tá Ai, meu Deus. Corre. Calma, gente. Violência. Violência, povo. Violência. Ai, caralho. Violência. Vem cá, filha Tá. Violência. Gente, eu, não... eu sou da paz. Pessoal, Green Place, por tipo, favor. Ah, não. Green Place é da natureza. Human Place, tipo, por favor. Hoje parece uns Kenga, umas Kenga Ah, meu Deus. Por que vocês estão assim? Parece uns Kenga. Toma, sua filha da puta. Gente, me desculpa, minha Não, mentira, gente. É, eu tô brincando aqui. Gente, calma, pessoal. Eles querem me bater, pessoal. Me desculpa, mas eu tenho que revidar. Desculpa, pessoal. Nossa, bate nos dois de vez. Puta. Opa. Desculpa. Desculpa. Desculpa. Desculpa. Ah, eu quebrei. Opa, dinheiro. Dinheiro. Uhul. Oi, tudo bom? Mulher, calma, mulher. Mulher, por favor. Eita, os peitos estão batendo. Mulher, me desculpa, mulher. Mulher, calma. Calma, mulher. Mulher, por favor. Mulher, eu tô te fazendo de otária. De otária, né? Oxi. Ih, vai tá colocada. É burra também. Desculpa, mulher. Mulher, desculpa. Desculpa, mulher. Mulher! É minha mão, é minha mão, é sabe? Desculpa. Ela tá viva. A mulher. Mulher. Mulher, por favor. Sai da minha frente. Desculpa, pessoal. Desculpa. Mulher, por favor, mulher. Ai, meu Deus. Ela ainda tá, tá atrás de mim. Socorro. Ai, ai, não sei. Não, agora é o homem. Cadê a mulher? Eu quero a mulher. A mulher mais engraçada. A mulher sumiu. Sai pra mim. Que saco. Desculpa, desculpa, pessoal. Não queria fazer isso. Sai. Socorro! Tem uma mulher, tem uma mulher louca tirando! Ai, onde, onde, onde é que eu tô? Eu tô, eu tô na selva, eu tô na selva, pessoal. Ai, meu Deus, pula, filha da... Meu Deus, que é isso? Corre, pessoal. Meu Deus, meu amigo morreu. Ah, quebrou tudo. Sai daí, seu filho da puta, a gente vai morrer. Policial, por favor. Policial. Vagabunda. Não, eu não quero morrer. Gente, ela tá atirando mesmo. Gente, é muito bugado isso aqui. Mata ela! Eu não acredito que eu não consigo atirar. Então, Gans, eu morri aqui. Essa mulher. Tô cansado de todo mundo. Todo mundo me mata nessa porra. Vem todo mundo brigar aqui, venha. Venha, uhul! que pariu! Eu já tô cansado de vocês. Você toda hora me mata. Socorro, eu não <laughs> aguento meu dedo. What the fuck, mano, eu vou morrer. Meu Deus. Só vendo de arma, né, Pânico? Não aguenta. Toma! Ai, morri, morri de novo. Oh my god. Eu cansei, pessoal. Ó, oh, essas pessoas só vivem me matando. Peraí que meu jogo tá salvo. Vovó. Ih, a vovó quer vir pro, pro fight. Não consegue andar direito. Ó, oh, dois, dois. Ah, tá bom. Eu quero sair dessa vida. What the fuck, mulher? Por que você tá. saiu correndo? Roubou, roubaram seu carro. Eu tô what the fuck, mano. E eu vou roubar ela, foda. Desculpa, pessoal. Não. Desculpa. A policial venha. Fuck me. Muito bom aqui o trânsito, está ótimo. What the fuck, o cara tá... What the fuck? Puta merda! Meu Deus. Sai daí! Cara! O cara tá ficando louco. Puta que pariu! Ele tá... What the fuck? What the... Que... Pessoal, what the fuck? É, é sério, eu tô impressionado quatro carros explodiram. Quatro carros? Um caralho, cinco carros. Cinco, eu não sei contar. Seis carros. Puta! What the fuck? Eu estou aqui em busca de aventura. Oi, tudo bem? Frente para caceta. Tô aqui na na, na Burger Shot. Muito legal. What the fuck? tá pegando fogo na xereca. Ih, chibiu, olha o chibiu, olha o chibiuzinho. Tá apagando seu fogo no chibiu. E morreu. What the fuck? Morre, diabo! Nossa, tá passando mal mesmo. Mas apareceu outra aqui. tempão. Ó, tem uma, uma grana aqui que eu não vi, ainda bem que eu vi, porque eu não tinha visto. Alguém no banheiro. Por que esse banheiro aqui tá fechado? the fuck? Oxi, como assim? Não tava todo mundo morto? Oxi, ah, eu, não, pessoal, não tô entendendo mais nada, sério. Essa mulher aqui tava tá morta, what the fuck, ela tá dormindo? What the fuck? Não bate na vovó não. Gente, é melhor tá de morta. Acorda. Você não está morta. Você não está morta. Eu sei que você não está. Acorda. Ela tá morta mesmo. É, ela tá <laughs> morta, pessoal. Pensei que ela tava viva. ela tá morta mesmo? Puta que pariu, que jogo filha da puta. Ah, eu saí. Eu nem queria. Ai, cansei dessa vida. Não tá bem não. Bom. Opa! Camarada, cuidado. Oi, pessoal. É, o que, what the fuck tá acontecendo aqui? Eita, poxa, what the fuck? Os dois carros. Então, gente, então, Deus, então, eu não posso ultrapassar aqui, né? Porque senão eu vou morrer. Eu já tentei, morri. What the fuck é que é aquilo? Hum, vai dar merda, vai. Eu não consigo subir. Corre, você é louco, mano. Ô, oh, louco. Onde é que eu tô? Mentira! Apareceu um... Os carros aparecem do nada. Eita, poxa, que muito legal aqui, viu? Né? Mentira, mentira, mentira. Mentira o que, mano? Mentira agora. Tá, o carro não quer ir pra onde eu quero ir, né? Deixa o carro ir pra onde ele quer. Tá, você... Eita, poxa! Tem helicóptero. Helicóptero. Não me julgue. What the fuck, que é massa, viu? Que é massa, não, não é pizza não. Cara, é pra mim ter subido, né? <laughs> Que é isso, mano? Que ela tô? Onde é que eu tô? Jesus. Calma, carro, calma. Calma. Calma. pessoal, tá não tá acontecendo nada aqui, pessoal. Muito bom, policial Você tem bola ali policial, porra. Fudeu muito. Agora fudeu, mano. Corre muito. Ninguém irá me encontrar. Encontrar ele. Calma. Continue calmo, capi calmo. É, eu me prendi com o demônio. Colhado! What the fuck é isso? Eita, puxa! Ainda continua atirando. Muito bom. Oi, eu queria estar morta. Oi, mulher, eu queria estar morta, porra. Nossa, a mulher foi atropelada. O cara tá com a arma, mano. Ah, mentira. Ah, tomando cu agora. Tô na praia. Na praia? Eu quero dirigir um barco. Ajude-me. Otário. Muito bom.